नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम खड़े प्रयागराज कुंभ में सेक्टर चौदह में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी गिरी के कैंप में ये बहुत भव्य जो है उनका कैंप बनाया गया है आगे की जानकारी हमें यहाँ के मीडिया टीम के सदस्य अरविंद पांडे जी देंगे प्रभु प्रेमी संघ शिविर का ये सामने का दत्त सदन है और ये जो स्थापत्य कला देख रहे हैं महेश्वर स्थापत्य कला पे आधारित है यहाँ पे श्री मंदिरम और वैदिक यज्ञ चल रहे हैं दक्षिण भारत से आए हुए अट्ठासी वैदिक ब्राह्मण हैं जिन्हें चारों वेद की ऋचाएं कंठस्थ हैं ऐसे यहाँ पे वैदिक ब्राह्मण हैं प्रतिदिन वैदिक यज्ञ कर रहे हैं और इसका समापन ग्यारह फरवरी को होगा उसके उसके सामने ठीक बगल में आपको अनुष्ठानिक मंदिर दिख रहा है जिसमें 108 ब्राह्मण बैठे हैं जो प्रतिदिन पूजा कर पद्धति से विधि से पूजा पाठ चल रहा है ये महाराज जी का सामने का दर्शन चौक है जहाँ पे भक्तों से मिलते हैं और शाम को समय या सुबह प्रातः में दर्शन देते हैं प्रातः आठ बजे से लेकर हमारे यहाँ संतों की आगमन होता है जो आ, भोजन प्रसाद भंडारा आदि चलता है जिन्हें हम आम भाषा में खड़ी दीक्षा बोलते हैं तो सुबह संतों का आगमन होता है हमारे बाएं और जो ये दिख रहा भोजनालय है जिन्हें हम अन्नपूर्णा भंडार बोलते हैं यहाँ सभी के लिए सभी के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है तो तीन प्रहर की भोजन व्यवस्था है यहाँ पे और हमारे यहाँ 20 बेड के अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्वामी अवधेशानंद फाउंडेशन द्वारा संचालित चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है निःशुल्क चिकित्सालय है जिसमें प्रतिदिन आगंतुक अतिथियों और